Sikro poro kanjeng sunan anurajang Ing wono langkung sungil Nyoto wos kabang Kang lagi laku ngidang Lumayu binalang agris teguk kepelan tiba ing gigir neki seh maloyo pan arire pelayunya anulya pining kali kena lambung ira dep perok sang maloyo anulyo binalang malih sego kepelan Emot nulyo nyabekti pan andreku sumungkem angaras podot ngandiko sang ayoki jepeng ruhan niro yen siro wikan kang sifat hidayah tulah mungguh kadiyo mring Mekah margo suci hangambilo toyo her jam jam ring mekah iyo banyu suci sarto ngala berkah kanjeng nabi panutan seh maloyo angabekti angaras podo pamit di grolu marit tang pandito wos lajeng ing lampahiro mreng beneng depok sepi nyoto kawuso lampai seh maloyo kang arso amunggah kaji dateng ing Mekah lampah nyomurang margi Rajang wono munggah gunung mudun curang ireng-ireng panmi mampir jurang sangkan rajang wauto ing lampah iro prateng pinggir pesisir puter driyo pake woh margo neki ning pangkalan samudra langkung adanya ang langut kaeksi dan cetung wolo, aneng pinggir samudra wonten ingkang winarni sang pajuning rat raptaning sang Wasi Apan tuhu Puningo ing lampahiro Seh maloyo prihatin Arsobro ing hidayat apantera tinera sukmo sinukmo piningit tangeh manggiyo yen tanugroho yekti nyoto majeng gepyur malep bengsamutra tantoleh jiwa diri wau seh maloyo manengah lampah ira anut parmaning yang widi ing sanalika prateng teleng jaladri yoto malih jeng sunan ing kali neng teleng ing jaladri sampun pinanggian pankadya wong leledang peparape nabi kidir pantan posangkan ngandika tetan nyari ceh maloyo opo to sep Dianiro prateng anggone iki apa sedya nira dene sepike wala tan ana kang sarwa bukti yang sarwa bogo miwah busana sepi amung godhong aking yen ana kaleyan tiba ing ngarsa mami iki kang sun pangan yen ora ana nono -on Gardito Tiasiro Miarsi Kanjeng Susunan Ngunduk Amiarsi Nabi Ningrat Ngandiko Marengkang Prapto engkene kene iki akeh panca baya yen ora atoh jiwa mangsa tumeka ugi engkene kene mapan sekalir padha mereh ngegungaken ciptani romaksih kurang nora angeman pati sabdo kaluburan dini mongso anoho kaweran tiasang kaswasih eng ing sahuriro dinitan wruh ing gati dadya alon aturiro seh maloyo mongso borong sang yogi jangwi kuling ira apanto sira uga kasmaran hidayat ulih bekasan ningrat meloke ing iki ang lakoni Pitut duwe kuruni ro sunan benang sang yogi tuduh marang siro keneng mring nagri mekah pan arsom yang munggah kaji mulane nyawa angel pratingkah urip aja lunga yen tan roh kang lan aja mangan ugi sinten roh rasanya rasane kang pinangan aja ngangge anggu ugi yen turung ruwa arane busa notis jugul saking ukir arsa tuku emas mring kemasan den wei lamun kuning den anggap kencana mulya mangkono ing abeti pernah ingkang sinembah Seh maloyo duk miyarsi Deku nurogo dining Sang Sang wiku sidik Punopong dipuniki Sarwo sandi kok ing aturira minta mintosi anu wonti neman kinten to tuan dene mriki peribadi sang pajune ingrat yo ing sunabi kikir atur sembah Pukulun suwon dinatenan pon patek nuwun ace ulun inggih datan roh hiteng badan sasat satuning wana dri tan mantra mantra waspadeng badan suci langkung muda punggung tinacat ing jagat keksi-keksi ning bu ganing curiga ulun tanpa warangka watono kang tanpa siring Nyotongan ngandika manis sang nabi idit